大家好，我是魏德圣，我是爸爸飞河阵线的成员。三月二十九号即将有一场反核路跑，为了鼓励大家跑出来，爸爸飞河阵线也特别加码，只要报名参加就能得到卡诺电影票一张。你被卡诺不屈不挠的斗志感动，请一定要坚持这条反核的路。这场反核的战役，我们不是为了要赢，是为了不能输掉孩子的未来。